Cinco, quatro, três. Bora, amigo. Um. Começando o ataque. Marcas. Escolte a carga. Falei. Lobo sai. Quebra, quebra, quebra, quebra, que eu vou puxar. Mata esse macaco aí, boa. Na verdade, eu matei a Valeu. Nossa, o Reinaldo é bom, velho. Onde tá esse. Tá dentro da casinha aqui. Ó, saiu tá lutado já. Nossa, meu. Boa. Ficou atirando no Reinaldo. Não faz isso não, mei! Filha da puta, salvou o cara, velho. Matou o nosso Reinaldo. Seu potencial está Boa! Merda, merda, merda, tô dormindo! A carga chegou ao ponto de controle. tava bom. Caralho. Pega ele. Caralho. Ah, agora fodeu. Me ajuda, Reinaldão! Reinaldo tá tão bonito que soubesse. Eu, eu tive que recuar, eu tava lá na carga, mas não vai dar penso que vão morrer aí. Ai meu Deus, cara. Se tivesse ficado no meio, eu conseguia dar esse controle pra você, pelo menos. Eu vou por cima. Soldado, velho, soldado. É. Soldado dele joga bem. O estimulante está pronto. Avance. Eu juro. Eu também. Ah, bem na hora que eu larguei os cursos, da puta. Olha isso, é velho. Essa Ana tá nos fudendo. Essa nossa May tá nos fudendo, cara. Eu errei um Reinaldo todinho, velho. Desgastaram as ult já? Ai, bosta. Não podemos parar agora. Tudo! Boa. Vem, vem, vem, vem, vamos pegar esse soldado. Ela ia te dormir já, cara. Bora. Vai, vai, vai, que eu vou lá. Nossa, fiquei com 3 de vida. Estou pronto para liberar! Toma, Salvar Amém. ele tá muito chato, velho. Mas eu vou atrás dele. A ah, Mui tá salvando ele, velho. Né? É, nas costas, vamos pegar ele. Já voltou alguém? Filho da puta. Tem dois games é? Tem. A praga está em curso. We're beating the wizard. Alguém aqui está atrás de mim! Cadê dois ganhar? Pega um Winston, cara. Winston e nem a puxar, sei. Vou trocar pra Winston agora. Vambora. Eu morri, eu morri duas vezes. Ai, eu tô 19 barra 2, velho. Que aí? É e aí que tem o DPS, cara. E um tanque também, cara. Só os personagens mais apelão que tem. Boa, garoto! Vá para o combate! morrer, velho? cara. Tá sozinho aqui nessa Visor tá Ah, velho, essa bola, a Mei nunca vai lidar com essa A Mei fica olhando alguém que me matar, velho. Que sei lá, essa porra. Eita porra, devagar ninguém. Vamos por cima, galera. Vamos, vamos pela esquerda. Tem, tem ult. Vamos por cima, vamos é, por cima. Eu tenho ult, eu tenho ult. Os dois juntos tudo Ah, pegou só o soldado. Não, pegou a Ana também. O problema é que eu tá dormi. Vamos fazer o seguinte. É, Mais um soldado? Mostra com dois soldados. Acho que o um macaco aqui ia ser é bom, cara. É, bota o macaco, sabe vai é macaco? Mas o pau que o macaco tá vai ficar... Não, deixa que eu pego, deixa que eu pego. Cara. Tá? É. Eu posso pegar um macaco aqui, cara. Eu já gastei a ult de qualquer jeito. Eles estão com. Eles estão com. Tem que pegar diva, tem que pegar macaco. Meu Deus, cara. Atrás de você. Recua. O grande tá. Olha aí, é um soldado lá atrás. Aí eu não deveria ter pulado. Não.

Consegue matar tudo vocês? O macaco já tá, cara. O problema é esse Bastion aí, que a gente conseguiu até matar ele, mas... Tá, eu já tô de ult. Ah, tô... Tá ligado? Não deu. segurou. Não sei a, a May, cara, como é que ela não conseguiu matar ele. Ele ficou pra lá e pra cá, pra lá e pra cá e... Jogada da partida. Life é saver. Sinta o peso do martelo! Nem ia matar o macaco. Aí, ó, você falou que não tinha pote de... de, de, de Ana, aí, é pote de Ana.